सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है हेड सेटअप एड सेटअप इसी कैसे आप लोग सिंपल एड सेटअप सर्च करते हो I will setup I converting Facebook and Instagram ad I will do your Google ad setup and monitoring अगर will set a monetize and manage your post तो यहाँ पे देख सकते हो कि लोग इसकी सर्विसेज देकर कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासी यहाँ से पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने ही है आप लोग देख सकते हैं सेट भी योर गूगल एड्स भी दस आई आई विल सेट भी और गूगल एड्स एडवा एड्स कंपेन जर्मन डिश यहाँ पे ये लोग स्पेसिफिक भी सर्विस दे रहे हैं और रियलिटी की भी सर्विस दे रहे हैं गाइस ये वाली सर्विसेज देकर आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो ये कीवर्ड आपको कैसा लगा आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है ज़रूर और इस तरह के मजीद आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आप लोगों ने उनकी सर्विसेज देख आप लोग उनकी सर्विसेज देकर यहाँ से अच्छे खासे पैसे निकाल सकते हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग